ट्विटरवर कधी कुठला हॅशटॅग ट्रेंड होईल काही सांगता येत नाही सध्या एक असाच हॅशटॅग ट्रेंड होत आहे हॅशटॅग जिओ एटी गोट गोट म्हणजे शेळी नव्हे गोट म्हणजे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कोण नुकत्याच झालेल्या टेनिसच्या मध्ये राफेल नदालनी रॉजर फेडरला हरवून विसावं ग्रँड स्लॅम जिंकलं आणि त्याच्या विश्वविक्रमाची बरोबरी केली आणि मग सुरू झालं राफेल नदाल आणि रॉजर फेडरेर यांच्या फॅन्सचं ट्विटर युद्ध फेडररनी स्पोर्ट्समनशिप दाखवत नदालसोबत एक फोटो ट्विटरवर शेअर करत त्याला कॉंग्रॅच्युलेट केलं त्याच्या टीमचं अभिनंदन केलं आणि हा विजय फक्त नदालचा नसून त्याच्या टीमचा आहे हे दाखवून दिलं त्यावर लगेच फेडररच्या फॅन्सनी त्याला रिट्विट करत पहा फेडरर किती महान प्लेअर आहे त्याची स्पोर्ट्समनशिप बघा म्हणूनच तो जगातला सर्वोत्तम खेळाडू आहे असं सांगितलं त्यावर लगेच खवळलेल्या राफेल नदालच्या फॅन्सनी हे सांगितलं की राफेल नदाल हा क्ले कोर्टचा बादशाह आहे तो आता एकविसावं ग्रँड स्लॅम जिंकून फेडररचा विश्वविक्रम मोडेल आणि म्हणून फेडरर हे असं सर्व काही करतोय खरं पाहिलं तर यंदाचा एस ओपन नोवाक जोकोविचनेच जिंकला असता तो स्ट्रॉंग कंटेंडर होता पण त्याने चेंडू लाईन जजला लगावला आणि तो स्पर्धेतून बाद झाला मेल्स टेनिसमध्ये रॉजर फेडरर राफेल नदाल आणि नोवाक जोकोविच ही तीनच नावं तर आपल्याला माहिती आहेत आणि ही नावं त्यांच्या चांगल्या गेममुळं माहिती आहेत फेडरर नदाल आणि जोकोविच हे एकमेकांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी असले तरी ते एकमेकांच्या गेमला अप्रिशिएट सुद्धा करतात पण आता ह्या फॅन्सचं काय सांगावं ते म्हणतात ना की चाय से ज्यादा केटली गरम तसाच काहीतरी प्रकार झाला